मैं शशिकांत गुप्ते व्यवसाय तो मेरा ज्योतिष का है लेकिन मैं साहित्य में रुचि रखता हूँ और कविताएं लिखता हूँ मेरी साहित्य में विधा व्यंग की है मैं गद्य भी लिखता हूँ अभी जो पुलवामा में दो दिन पूर्व जो घटना हुई है उस पर मैंने कुछ चार कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की है यह समय नहीं है आलोचना का एक दूसरे पर दोषारोपण का चुप तो हुई है इसे सिर्फ गलती कह कहकर नहीं चलेगा लापरवाही कहना भी गलत होगा सुरक्षा व्यवस्था क्यों रही असुरक्षित क्या राष्ट्रध्वज सिर्फ इसी काम आएगा फहराने स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर और शहीदों के सम्मान के लिए उनके शवों पर बयान घोषणाएं कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सिर्फ